Hola, molt bona. Soc David Llança i sóc soci de Som Energia des de fa més de 9 anys. Eh, bé, he estat molt content de pertànyer en aquesta cooperativa, una cooperativa que jo considero que és una gran cooperativa i que voldria que no es transformés en una empresa gran. I per això eh, presento en el Consell Rector en aquestes, eh, aquesta propera assemblea, si estimeu oportú doncs, donar-me la vostra confiança. Us he de dir que he viscut dues situacions que m'han portat fins aquí. Un ha estat el canvi de comercialitzadora per part d'Endesa, que unilateralment va decidir desconnectar-me i connectar-me a ells. Mm, això he donat gràcies a, a Somnes i una vegada més, que són moltes, perquè em van fer aquesta uh, reconnexió doncs, d'una doncs, forma molt diligent, però m'ha costat al perdre el que és l'estadística del meu consum i ara la tinc des de la nova enganxada eh, per culpa d'aquesta altra empresa que he anomenat. Llavors, eh, bé, la segona situació va ser just que quan va passar això vaig acabar de decidir-me per ser autoproductor, vaig fer la meva planta d'autoproducció a la meva llar i el mes d'octubre vaig iniciar sembla que és el 15 d'octubre, vaig iniciar la tramitació de la legalització a través de Som Energia i la veritat, fins a finals de gener no ha estat possible. Una tramitació que considero molt farragosa, molt lenta, molt poc eficaç per part de Som Energia, malgrat el seu bon tracte, la seva, eh, jo diria, eh, bona diligència, malgrat les dificultats eh, extremes que podem entendre que els hi han posat la, la companyia de tot sabem. Llavors, Sí que he de dir que jo considero que la tramitació que ha fet Som Energia ha estat més d'entrebanc que de col·laboració, eh, no per la seva mm, desig, no per la seva voluntat, que ha estat sempre de col·laboració i al màxim, sinó eh, perquè el fet d'anar tots a través de Som Energia ha possibilitat que l'empresa Endesa doncs, eh, s'hagi doncs, fet el remolón eh, d'una forma fàcil, que de l'altra manera haguessin anat bombardejant tots els autoproductors i segurament hi hagués hagut més eficàcia eh, a fora. Bé, dit això, he de dir que aquestes coses són les que me motiven, però sobretot penso que el que és important és que siguin fent que Som Energia sigui una gran cooperativa i que no es converteixi mai en una empresa gran. I que en aquest sentit he de dir que lamento a qui sí, a Som Energia, que ahir rebi la convocatòria de l'assemblea per poder-me presentar al Consell Rector i que demà es tingui el termini per poder-ho fer. Eh, Crec que aquest termini és massa ajustat, sobretot ho entendreu, però com si també vull comprendre que segur, segur que s'han fet les coses el millor possible i segur que tenim un límit de 15 dies per poder presentar la convocatòria en els, en els socis que som de Som Energia i que s'està dintre d'aquests terminis, però s'han apurat massa aquests terminis i crec que això s'ha de corregir també. Bé, dit això, vull felicitar a tots que sou socis de Somregia, perquè penso que estem fent una feina també molt interessant i molt positiva en aquest sentit, i felicitar també a tots els que us aplegueu a l'assemblea i que procediu doncs, amb el vostre dirigent vot a fer la feina més ben feta que pugueu. Bé, en tot cas, moltes gràcies per la vostra atenció i seguiu comptant tots plegats amb la meva confiança. Fins ben aviat. Adéu.